Schunk ist der Weltmarktführer für Spanntechnik und Greifsysteme. Wir haben 2500 Mitarbeiter in acht Produktionsstandorten. Das Inklusionsprojekt mit der Kaiwaldschule läuft bei uns seit über zehn Jahren mit sehr gutem Erfolg. Daraus hat sich ergeben, dass die Schüler, die in die Außenklasse wollen, die wir 2011 gegründet haben, sich riesig darauf freuen, in diese Klasse zu kommen. Die Schüler lernen, mit Metall umzugehen, wachsen damit und wir führen sie über diese kleinen technischen Projekte an normale Arbeitsbedingungen heran. Fünf Schülern sind aktuell hier im Ausbildungszentrum. Mit ihrer geistigen Behinderung werden sie unterstützt von den Azubis der Firma Schum. Die behinderten Menschen gehören bei uns zum Alltag dazu, sind ganz normal hier bei uns unterwegs. Es ist eine tolle Geschichte, das zu sehen, wie sich das miteinander entwickelt, wie sich äh, die unterschiedlichen Stärken herausbilden, wie alle davon profitieren. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, wie es vielleicht von anderen Firmen äh, auch gelebt werden kann in der Zukunft. Wir haben exzellente Erfahrungen gemacht.